Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a sprijini și mulțumesc uh, Mirela pentru verb. Um, este clar că a sprijini este a ajuta, a susține, însă de ceva timp uh, pentru mine a sprijini înseamnă a-mi uh, vizualiza omul pe care vreau să-l sprijin, al vizualiza că este bine și fără mine. Cred că este mai degrabă acum pentru mine a sprijini este a uh, rupe legăturile de, de dependență de ajutorul meu și a îi reda încrederea în sine că poate să reușească și fără ajutorul meu. Cred că asta este adevăratul a sprijini. Pentru tine ce înseamnă? Ceau! Și primăvară frumoasă!